دوري Atlas Spike كفى آخر لاعب باق انفجري يحاولون الإمساك بي فقط سأنتزع النور من أعينهم from 8. وصلت لسبايك في الوسط آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع تابعوا مطاردتهم فلا تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعاً زرعت السبايك آخر لاعب باق قتل مثير رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه Go B, go B. زرعت للسبايك آخر لاعب باق من قوى الطبيعة أحتاج إمداداً زرعت السبايك ثلاثة آخر لاعب باق انفجري مستقيم قصد عدو في الوسط سيخافون آخر لاعب باق Atlas Spy. يساعد هذا في تحري الدقة أحتاج إمدادا Haraba, No, Sage. My fucking... Ah! كثير شطحة السبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد نايس جود جوب نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ This game is funny. Rise euh, You want you want you want to head. <laughs> ok. Si comme si comme لا ألف I have two you Sage, please heal me. Thanks. Don't push, don't push, don't push. تبقى عدو واحد. انفجري. مثالي عليك أعيد التلقيم لم يتمكنوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت Are dead? Oh, no, no. Ooh, I have uh... Oh no, my friend, he's dead. Sorry. سقطت السبايك في سي Go see. Oh fuck. Oh آخر fuck. لاعب باق Left, left. Ah, nice try. انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أراقب هنا فلنشق صفوفهم الخريطة غير جاهزة هنا هنا لا يمكنني استخدامها غلب البصر Merci, thank you very much. I know, I am, I am the proprietor of the احذروا هنا الصياد الصياد نايس جود جوب نايس دعهم يحاولوا التغلب علي You can speak? Why, thanks. لا لا سأعالجك ثانكس All guys, and guys in, uh, on B. All guys on me. Ah. آه سقطت لسبايك في الوسط ليفت ليفت اومن يخ سقطت لسبايك في B اخر لاعب باق انه تبقى 30 ثانيه زرعت السبايك انسي تطمودو سي سي سي سي نو اي نو اي اه oh, nice آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها أحتاج هذا شكراً can you end me? Oh, hey, motherfucker. Go A, go A. There's an A. Fuck. He planned. Here. هرب مني زرعت السبايك الروبوت المتفجر انفجر Don't push, don't push. Nice. لم ينتهي بعد واجبه تعطى عدو واحد آخر لاعب نايس نايس Go defuse. Nice. Good job. آه خسارة. أحب الانفجارات. تبديل الجبهات. الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة. تذكروا ذلك. Ok guys. Um, no, no, no A. Come, euh, come see. One guys uh, come to the double door. If I don't want go see? Why? Panique ta mère. Let's go. ظلال متحركة تم Nobody. نشر الساتر Sage, can you uh, take a wall of me? The wall. هنا أنشأ Thanks. عدو باق نايس تبقى عدو واحد نايس. أداء رائع نايس هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي رؤوسهم تم نشر الساتر أعيد سقطت السبايك في سي اوكي آخر لاعب Oh باق fuck. فلنقضي على هؤلاء الحمقى I am the hacker. It's fake. Okay, co- come, come, come. Go, go A, go A. Now C. Our guys on C. يعالج المعالجة ظلال احذروا هنا Oh, هنا أراقب هنا آخر لاعب باق إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن أحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمدادا الجنة أعيد تلقيم أحتاج مساعدة Okay, I put all this fragrance. Jobteam. هنا وأن بإمكانك قتلي أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب وات وو وو أجل But is it امم بيس لوكي فلنشتت جمعهم اوكي أعيد أه. أه. استعدوا لنيران الجحيم لاعب باق ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون Okay, give me the spike. Go see. Search put the wall on C. Sage, come. Don't uh, don't take. Uh... Oh no, man. You can... Fuck. Nice. Go, go, go, uh, go A. لا مهرب مني سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين آخر لاعب باق ليفت تبقت ثلاثون ثانية يا أخي One guy is... one guy is here and here. On your left. تبقت عشر ثوان. Nice try. جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا يكفي في سي Uh, Sage, come. Come put your uh, your wall. احذروا هنا سبايك رصد عدو Sage, come. I uh, I look there. آخر لاعب باق نفذت عدو واحد شاهدوا هذا أداء رائع آه. أنتم آه، سيئون آه، يبدو العدو أوه. هادئا فقط أوه. تروي قلوبهم قصة مختلفة أي بانيك جو جو كم باك ارتحت واهرب. ظلال متحركة. أراقب هنا. حجب الرؤية. ظلال متحركة. أعيد التلقيح سقطت ال spike في C حجب الرؤية. ال spike أنشأت الحاجز. لم ينتهي بعد واجبه خرج الروبوت المتحجب هيا إلى التراب انفجري احذروا هنا On left, on left. Sage. احذروا هنا. انفجري. جاري حجب احذروا الرؤية هنا تبقت 30 ثانية Fuck. ازرعوا سبايك Go plant, go plant. Put the wall, put the wall. Sage. Oh fuck. Back, back, back, back. Raise, back. Come on, see, come on, see. Come see, come. Sage, Sage. No. آخر لاعب باق Ah, well play, well play. Nice try. نقطة yes. الفوز كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ أوه جو جو أي سأنتزع النور من أعينهم أحتاج مساعدة متحركة رصد عدو احذروا لأجلك لقد فقدتم قوتكم عدو واحد اوه وات ذا فوك نايس ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أحتاج إم شكرا أيحتاج أحدكم شيئا؟ اقتلوا الجميع نايس قنبلة الفجر رصد عدو حجب الرؤية اوكي اوكي جو قتل On my left. اصمت. Sage, you can aid me. Thanks. Wait, wait, wait. سيء انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانب سلاح هنا أيحتاج أحدكم شيئا؟ أوكي جو جو دبل دور using. Go, go, go, go, go, go, go, go. Nice. Oh, what the fuck? نايس ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم Go Odin. Motherfuck. أراقب هنا هنا سبايك في الوسط احذروا هنا You can revenge me احذروا هنا لم ينتهي نايس عدو واحد ازرعوا مزرعة نايس الجولة الحاسمة استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال mm. No, no, it's so... no. It's not a good idea. Just, just play, just play. Don't, سأخل uh, don't peek, بالتوازن don't push. It's cool. أراقب هنا احذروا هنا أراقب هنا احذروا هنا الوسط أحتاج مساعدة خطط السبايك في اي اختفي تبقت ثلاثون ثانية جي جايز جو one لايف جو جو جو قدام جو آخر لاعب باق جو جو تبقت عشر ثوان نو نو جو نايس فاز المدافعون